Hallo, ek is Maritje de Tooi en vandag sit ons ons reis voort. Ons het gesels oor wat trauma is, ons het gepraat oor hoe ons liggaam kan reageer. Vandag wil ek vir jou eh, verduidelik hoekom dit soms is dat daar ietsie is wat vir jou bekend is en jy voel dadelik 'n stresreaksie. Ek het dit baie in die weermagmanne gesien en as jy 'n weermagman was daai tyd in die bosoorlog, as hulle byvoorbeeld in 'n skermutseling was en hulle kom terug na die stuits toe en hulle is terug hierso by die huis en is nuwe jaar en die klomp byvoorbeeld skiet klappers en jy sien net hoe slaand daai ouens dekking agter die voertuie. Dan het ons nogal soms daaroor gelag en dit het snaaks gelyk. Maar dis eintlik die trigger effek wat ons beleef, die sneller effek in ons lewe. Want soos julle nou al gehoor het, het ons 'n gedeelte in ons brein wat ons primitiewe brein is, jou amygdala. En hy is daar, God het hom daar gestel om ons te beskerm. So as jy nog nie goed verwerk het in jou gedagtes en in jou brein nie, gaan jou liggaam elke keer reageer as hy iets hoor wat vir hom bekend is. Want die amygdalaatjie spring regop en sy sê vir die brein, "Ooh, hierdie een is in gevaar" en hy aktiveer stres. So ek wil vandag vir jou byvoorbeeld sê met daai stres, met daai trigger reaksie, is dit belangrik dat jy vir jou brein kan sê, "Ek is nie meer in gevaar nie." Kom ons sê byvoorbeeld jy was in 'n ongeluk en daai slag nê en hier hoor jy weer 'n slag van 'n kind wat iets teen die deurskop dat jy dadelik vir jou brein sê hier's 'n verskil. Dis nie dieselfde nie, ek is nie in gevaar nie, ek is nou veilig. So ek wil vir jou nooi, gaan kyk in jou eie lewe, wat is daar wat maak dat daar stres is? Elke keer stres kom. En dan wil ek vir jou nooi om dit te hanteer. Gaan bring konteks in. Wat is die waarheid? Dit is nie meer 'n bom wat ontplof nie, dis 'n klapper. Dit is nie iemand wat in my voertuig vasry nie, dis die kind wat die bal skop teen die muur. Want God sê ook vir ons, Hy kan ons denke hernie. Dit wil ek vir jou uitnooi. Ek wil eintlik vir jou sê die oorwinning is in ons denke en dis hoekom daar in Romeine ook staan en ek gaan dit vir jou lees maar dit is so bekende gedeelte rondom die nuwe lewe in Christus. Romeine 12 van 'n vers in vers 2. Laat God jou verander deur jou denke te vernuwe sodat jy kan onderskei waarop dit neerkom. So my gebed vandag is vir jou dat God jou denke gaan verander sodat jy kan onderskei en dat jou liggaam nie elke keer in stres gaan nie. Kom ons bid en ons vra die Here. Here, ons kom sommer net en ons wil vir U kom vra dat U asseblief ons denke hernie en dat U ons denke vernuwe. Here, dat daar nuwe voetpaaie in ons denke is, dat ons kan identifiseer wat is negatiewe denke, wat is verkeerde denke, die konteks inbring, Here, en vas staan in wie U is, want U is ons waarheid en dit is waar ons oorwinning lê. My gebed is dat U asseblief my denke nou sal kom verander. Dankie Here Jesus dat ons dit in U naam gevra het, want U is die een wat kan verandering bring. Dankie Dankie Heilige Gees, U is die een wat nuwe lewe in ons inblaas, ook so in ons denke. En dankie Vader dat U die een is wat ons oneindig liefhet. Dankie God, drie eenheid. Amen.